ما نبدا لسه قبل يومين واحد صاحبي بحكي لي انه صاحبه آه راح يخطب البنت اللي بحبها اوكي سو هم قاعدين طلبها اخذ اهله وراح عندها وعند اهلها فعم بطلب ايدها فابوه حكى له احنا بشرفنا بس اعطينا فرصه اسبوع نسال عنك قال اوكي ما في اي مشكله الموضوع عادي جدا قام عطاه ورقه بحكي له ممكن تكتب لي ال username تبعك على الفيسبوك آه، وعلى التويتر وعلى الانستغرام وعن صح فبده الاب يسال عنه ويشيك يشوف مين اصحابه مين common friends ايش عم بيكتب ايش نوعيه الكلام تبعه وهي قصه حقيقيه so so, كل شيء عم نكتبه هلا عم بيعطي انطباع عنك